soy bisexual. Soy mano. soy gay. Soy Irene, soy lesbiana. Soy Álvaro, soy hetero. Soy Sara, soy bisexual. Soy Silvia, soy una mujer trans. Soy José, soy bisexual. Soy Álvaro, soy un chico trans. Soy Ali, soy lesbiana. Soy Alejandra, soy heterosexual. Soy Gabriel, soy un chico trans. soy darco, soy pansexual. Soy antía, soy lesbiana. Soy Nadia, soy lesbiana y soy scout. Y soy scout. Y soy scout. Y soy scout. Y soy scout. Y soy scout. Y soy scout. Y soy scout. Y soy scout. Y soy scout. Y soy scout. Y soy scout soy scout. Y soy scout.